बॉलीवुड इंडस्ट्री में हम चलते हैं तो कुछ ऐसी फेमस एक्ट्रेस हैं जो लगातार सोशल मीडिया पर अपने हॉट बिकनी पोस्ट वायरल करती है लेकिन वो भी कोई साझा और खास अच्छे नहीं होते लेकिन अगर हम फ्लॉप हीरोइंस की बात करें तो वे भी फेमस एक्ट्रेस से ज़्यादा हॉट दिखती है उसमें नाम शामिल है रिया चक्रवर्ती का रिया चक्रवर्ती ने अपने सोशल मीडिया पर ऐसी तस्वीरें वायरल करती है जो लोगों का देखना चाहते हैं रिया चक्रवर्ती को तो घमासान डॉट कॉम पर आप देखिए कि किस तरह रिया चक्रवर्ती अपने hot bikini post social media पर वायरल कर रही है और वो भी अलग अलग कलर और अलग अलग अंदाज में रिया चक्रवर्ती कोई बड़े पर्दे की